اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. نحن هون بدنا نحكي على مشروع اسمه اولجاي بوينت ريسيدانس في منطقه اسنيوت مع السيد اوكان بي آه، في آه، هو مدير المشروع او مدير مبيعات آه، المشروع. فبدنا ناخذ معلومات وهذا بالنسبه اذا بدكم تعرفوا اسعار المشروع المشروع ممكن تلاقوا رابط اسفل الفيديو، اذا بدكم تعرفوا الشقه النموذجيه والكونسيبت والماكيت وهالقصص هي كلها بتلاقوها كمان موجوده اسفل آه، الفيديو في آه، روابط لكل هالتفاصيل هي اضافه نحن بدنا نسال اسئله ممكن تخطر على بال اي مستثمر على شخص اي شخص ممكن بده يستثمر بهذا المشروع بدنا نحاول انه نخلي السيد اوكان يجاوب عنا اضافه انه اذا بدكم آه، تتواصلوا معنا بشكل مباشر ممكن انه تلاقوا ارقام الاتصال فينا موجوده كمان اسفل الفيديو نبلش نحن المقابله باللغه التركيه لان هو لغته الام تركيه بس لكن آه، في زر للترجمه اذا عم تشوفوه عن طريق اليوتيوب بتضغطوا على الزر بتشوفوا الترجمه باللغه آه، العربيه او اي لغه ثانيه ممكن تكون متوفره على ترجمه اليوتيوب اما باقي المنصات بتلاقوا اللغه اساسا مترجمه يعني بتلاقوا في ترجمه فان شاء الله بنبلش بعد المقدمه Okan Bey teşekkür ederim. Biz ee, teşekkür ediyoruz. Biz çok davet memnun olduk. için. Teşekkürler. Şimdi sizin proje evet. Esenyurt. Doğru. Ee, önceden e, proje hakkında bir, Hı -hı. bir şey basalım. Sonra inşaat şirketi hakkında bir şey şey e, söyleyebilir misin? Yani Tabii. İsterseniz şöyle yapalım. Ben biraz size Olcaylar gruptan bahsedeyim. Hı hı. Olcaylar grup kimdir? Ne kadar proje yaptı şu Maşallah ana kadar? Maşallah çok ama müşteri bilmiyorlar. Bize onlar anlatabiliriz iyi olur. Ee, tabii ben onları detaylı Hı. olarak size anlatayım. Şimdi e, Olcaylar Grup küreselleşen ve globalleşen dünyada 2000'li yılların başından sonra günümüze kadar yani toplamda 20 yıllık bir firma. Hı hı. Bu firma 20 e, yıl boyunca ortalama 16 adet proje tamamlayıp teslim etmiştir. Hmm. Bu projelerin 14'ü İstanbul'da, İki adeti de Ukrayna, Kiev'de başta olmak üzere villa artı ticari ofis projesi olarak tamamlamıştı. Maşallah. Olcaylar Grup sektörde baktığınızda o bölgede özellikle İstanbul, e, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avrupa yakası bölgelerinde projelerini yoğun olarak erken şekilde teslim etmekte. Hı hı. E, şu an yapmış olduğumuz projede Olcay Point projesi 16. Ee, projemiz yine aynı şekilde devam ediyor. Toplamda şu ana kadar 20 e, yıldan beri 2000'e yakın konut projesini biz teslim ettik. Hmm, maşallah. Hı hı. Güzel. Ee, ben e, böyle bir görüşmeye bir şey bazen e, e müşteri sorunları onlar e, şey soruyorum. Yani bizim müşteriler bazen diyorlar ee, Esenyurt e, neden alacağız? Esenyurt güzel bir bölge değil mesela. E, siz ona ben ne dersiniz? Ben size bunu şu şekilde açıklayabilirim. Ee, Türkiye İstatistik e, Kurumu'nun verilerine göre şu an size bilgi paylaşacağım. 2020 yılının ilk 8 ayında yani Ağustos ayına kadar e, Türkiye'de en çok proje satılan ilçelerin başında Esenyurt ve Beylikdüzü bölgesi geliyor. Bu bölgede de 23.079 adet şu an Ağustos ayına kadar bir konut satışı yapıldı. Hı hı. Toplama ve verilere bakacak olursak bu çok ciddi bir rakam. Hı hı. Çünkü yabancı yatırımcıların artık beklentisi değişti. E, yabancı yatırımcılar bölgede özellikle bu pazarda yer bakarken kendilerine yatırım amaçlı daha sonradan gelecek olan kar garantisine kira getirileri hesaplayarak alıyor. Bizim şu an yapmış olduğumuz Olcay Point projesinin konumu zaten baktığınızda Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nin tam çıkış noktasında kalıyor. Aslında Esenyurt'un çıkış noktası Beylikdüzü'nün de başlangıç noktasına denk geliyor. Hmm. Zaten lokasyona da değinecek olursak lokasyonumuz bölgede her yere 5 dakika konsepti olarak çıktığımız bir proje e, ve şu an için metrobüse 5 dakika biliyorsunuz. Biliyorum. Marmara Park'a 5 dakika konsept olarak e, yeni İstanbul Havalimanı'na shuttle'lar aracılığıyla 5 dakika 22 kilometre mesafede de yeni havalimanına ulaşıyor. Ama biz burada cevap doğru diyorsunuz hı hı. ama biz burada cevap vermedik müşteriyle. Yani e, neden e, Esenyurt hakkında böyle bir şey düşünmeye yapıyorlar? Siz, siz de yani. Esenyurt neden Esenyurt için olumsuz mu düşünüyorlar? Evet böyle düşünüyorlar yani bazen. Şimdi şu şekilde Esenyurt'un belli bölgeleri var. Kırsal bölgeler dediğimiz. Şimdi mesela Taksim'e gidiyorsunuz. Taksim Beyoğlu çok güzel bir bölge. Hı. Hani çok beğeniyorsunuz. Ama böyle ara sokak Ara sokaklara zaman... girdiğinizde diyorsunuz ki burası Taksim değil. Esenyurt'ta aslında baktığınızda Yeni İstanbul dediğimiz kısma denk geliyor. Hı. Belli bölgeleri altyapısı tamamlanmış, yatırıma uygun, alışveriş merkeziyle A sınıfı bir kaliteye ulaşmış bölge. Belli bölge de kırsal bölge. İnsanların aslında ön yargı dediği kısım burada tıkanıyor e, o şekilde bakmamaları lazım. Çünkü bizim projemiz şu an Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nin bittiği noktada yer alıyor. Hı hı. Ve biz aslında E5'e, metrobüse daha yakın olduğumuz için bu projeyi gönül rahatlığıyla yerli, yabancı yatırımcılara sunabiliriz. Hmm. Doğru, doğru. Hı -hı. Zaten biz aynı bir şekilde bazen şey diyoruz yani. Hı -hı. E, Baylıkdüzü, e, e, Esenyurt mesela ya da başka bir evet. yer. Her büyük belediyeler eski bir mahalleler var. O eski doğru. mahalleler orada sen bakmayın. Yani Baylıkdüzü mesela Esenyurt e, ikinci ya da üçüncü en büyük belediye olan. Doğru. Böyle arsa Bölgeye olan. baktığımızda Avrupa yakasında e, en orada böyle mesela e, eski evler var kesinlikle çünkü Doğru. eski bir bölge. Kesinlikle. Taksim e, sadece orada meydan biraz e, 200 metre aşağı evet, inin. Evet. Orada İstanbul değil dersin. Değil. Şimdi aslında baktığınızda kentsel dönüşüm dediğimiz bir olay var İstanbul'da yoğun olarak. Artık e, yeni olan kentler yapılıyor. Eski olanlar da işte belediye bünyesinde, devlet bünyesinde kentsel dönüşüme tabi oluyor. Hı hı. Burada da özellikle Esenyurt bölgesi şu an kentsel dönüşümde çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hı hı. Yeni yapılaşmanın olduğu en geniş bölgelerden biri şu an Esenyurt bölgesi Doğru. ve Beylikdüzü bölgesi. Çünkü buranın gerek altyapı hizmeti, e, gerek alışveriş merkezleri, gerek ulaşım ağı çok gelişmiş bir şekilde. Doğru. Ee, başka bir şey diyeceğim. Yani tamam Esenyurt biz artık e, e, biliyoruz, müşteriyle ikna ettik. Hı hı. E, neden sizin proje alacaklar? Şimdi Olcay Point'e değinelim. Olcay Point ne aslında? Hı hı. Biz Olcay Point'i yaparken zaten isim olarak da dikkat ettiyseniz point nokta anlamında geliyor. Hı. Biz orada yabancı yatırımcılarımıza nokta atışı yapıyoruz. Nokta taşından kastımız da şu. Almış olduğu yer bölge olarak baktığımızda lokasyon ağının tam ortasında bulunuyor. Ve biz bir orada bir konsept tasarladık. Nasıl bir konsept tasarladık? Global Winch adını verdiğimiz Türkiye'de ilk olan konsepti projemizin altına getirdik. Burada yabancı yatırımcılarımız e, kendi ülkelerindeymiş gibi alışveriş merkezlerine alttaki global vinç konseptinde yapabilecekler. Hmm. Bunun yanı sıra projenin teras katına 360 derece seyir terasını görecek şekilde 3 adet teleskop koyduk. Hmm. Bu sayede orada oturan müşterilerimiz, misafirlerimiz terasa çıkıp hem göl keyfini, hem deniz keyfini, hem de şehir manzarasını Ama izleyebilecekler. Ama göl deniz çok uzak yani böyle. Şimdi projemiz bizim 25 katlı. Aha. Altında da 4 kat dükkan, 2 kat otopark ve 1 kat sosyal alan bulunuyor. Ha. Kod farkının en yüksek olduğu alan olduğu için bütün alanı 360 derece panoramik olarak zaten görüyorsunuz. Hmm. Biz bir de buna dedik ki teleskop ekleyelim. Gelenler teleskopla bütün bölgeyi evet. A'dan Z'ye çay ve kahve eşliğinde keyifli bir şekilde Doğru. E, günün vaktini değerlendirecek bir şekilde kullansınlar. Manzara güzel yani evet, kesinlikle evet. şehir manzarası evet. böyle e, her yerde açık güzel bir şey. Ama biz nasıl mesela müşteri diyoruz deniz manzarası ya da göl manzarası yani en fazla 3-2-3 kilometre. Çünkü bizim Arap müşteri dalga görmek istiyorlar. Evet. E, dalga görmezsen diyorlar bu deniz Biz de zaten şöyle diyoruz Ama... Kamuran Bey diyoruz ki biz buraya teleskopun neden Aha. koyduk? 360 derece şehir manzarası hmm. var. Siz aslında teleskopla manzarayı izleyeceksiniz. Aha e, ee, baktığınızda zaten projemizin belli kısımları şehir manzarasını görüyor. Belli kısımları da ana caddeyi görüyor. Aha. Hani orada birebir zaten deniz manzarası şu an için söz konusu değil ama terasta Anladım. o keyfi yaşayabiliyorsunuz. Anladım. O ambiyansı hissedebiliyorsunuz. Doğru. Bunun yanı sıra birinci katta da biz Botanica Garden adını verdiğimiz bir hobi bahçesi yaptık. Ha, böyle, Burada e... tabii daire sahipleri düşünün kapı numarasına göre saksılar koyacağız oraya. Aha. Hafta sonları ya ya da belli zamanlarda orada hobi amaçlı vakit geçirirken aslında bir nevi eğlenecek. Herkese ayrı, kendi kapı numarasına özel bir şekilde bir bahçe dizayn ettik. Ha. Bu da zaten projeye gerekli artıları katıyor. Yani cümlenin başında söylemiş olduğum gibi proje tamamen bir konsept proje. O bölgede olmayan bir proje. Biz de bu projeyi şu an Olcay Point olarak burada inşa etmeyi planlıyoruz. Maşallah güzel. Yani Esenyurt için böyle bir şey eklemek çok iyi, tabii çok ki, mantıklı tabii bir ki, şey. Tabii ki. Şimdi orada bir de şu var, e, onu da eklemek istiyorum. Şimdi bulunduğumuz bölge dediğim gibi Cumhuriyet Mahallesi'nin bitiş noktası olduğu için yabancı yatırımcılarımız orada çok fazla talep görüyor. Neden talep görüyor? Çünkü yeni bir proje o bölgede yok. Bizim Hı -hı. projenin şu an yapmış olduğumuz kısımda yeni bir proje bulmanız mümkün değil. Daha önce yapılmış ya da bitmiş olan projeler mevcut o kısımda. Hı -hı. Bir de o bölgede almış olduğunuz yerin getirisi size e, her 3 ayda bir %10 ve %15'lik artış göstererek zaten geri dönüş yapıyor. Zaten biz e, çekim yaptık zaman şimdi evet. kadar bir kere artış oldu. Öyle duydum tabii, tabii. kadarıyla. Fiyat aslında bakın biz 3 ay oldu satışına başladık. Lansman fiyatlarla çıktık. 3 ayda %25'lik kısmının satışını şu an için tamamladık. Hı hı. Bizden alanlar şu an için %15'lik bir kar garantisi elde ettiler. Hı hı. Çünkü fiyatlarımız revize oldu doğru, baktığınızda. Doğru, doğru. Bu da müşteriye zaten gelen bütün yabancı yatırımcılarımıza artı katıyor ki şu an en çok yapmış olduğumuz satışlar referans sistemiyle bize gelen satışlar. Hmm. Yani bizden alıp memnun kalanlar çevresindekilere de bizi tavsiye edip o şekilde yine satışlarını gerçekleştiriyorlar. Hmm, güzel, güzel. Hı hı. Bazen mesela bu, burada e, atış bir nokta var. Hı hı. Diyorlar tamam biz kazandık. Tamam. Ama dolar yükseldi. Kur arttı. Böyle bir kur falan. Evet. Ee, ben yani benim anlatmaya şekilde ben ona ikna ediyorum yani orada sizde bir kar var. Siz ona ne dersin yani? Yani bizim şöyle Kamuran Bey, biz yerliye de yabancıya da aynı fiyatı veriyoruz. Güzel. Yani bize gelen hem yerli hem yabancı yatırımcılarımız tek fiyat skalası. Bundan dolayı arada bir fiyat farkı olmuyor. Bunun yanı sıra zaten biz projede müşterilerimize diyoruz her 3 ayda bir %10'luk %15'lik bir artış söz konusu baktığınızda. Ve proje bitiminde de kiralama, satış ve yönetim noktasında da biz hizmet veriyoruz. Hmm. Yani almış olduğunuz yerin kesinlikle fiyatının düşmemesi adına herhangi bir emlakçı ya da herhangi bir aracı kurum girmeden buranın kiralamasını ve satış yönetimini de tamamen biz Evet yapıyoruz. ama biz o burada farklı bir nokta konuşuyoruz. Yani birisi Hı. mesela 100 bin dolar e, çevir yaptı. Mesela 800 bin hı hı. yapıyor. Hı hı. Yarın, yarından sonra proje bitti zaman 900 bin evet, olacak. Evet, evet. Onun için burada zarar olmayacak mı? Şimdi baktığımızda bu dünya genelinde tamamen ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor ve bunun önüne maalesef hiçbir yerde, hiçbir bölgede e, insanlar önüne geçemiyor. Çünkü Türkiye şartlarında da şu an baktığınızda dolar inişli çıkışlı çok yükselebilir. Dediğiniz gibi çok da düşebilir. Bunun önüne biz maalesef geçemeyiz. Ama şu noktada biz zaten bunun garantisini veriyoruz. Almış olduğu tutarı o zamanın kuruyla biz alıyoruz hı tutar olarak ve bunu TL'ye çevirdiğimizde zaten getirisi 3 ay sonra %10'luk %15'lik artıştan sonra onu dengeliyor. Hmm, evet dengeliyor. Onu dengelediği için biz bu şekilde gelen bütün yabancı yatırımcılarımıza satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Güzel, anladım. Bu bu noktalar biz böyle açıklama yaptık tabii, onun tabii. için çok iyi. Bunlar bir şey. nokta atışı. Dediğim gibi hani Hı. bizim burada e, point dememizin sebebi de o. Çünkü biz hem projede nokta atışı yapıyoruz hem de yatırımcıya doğru projeye yönlendiriyoruz. Doğru, doğru. Teşekkür ederim e, bu görüşme için. Gerçekten çok güzel çok bir bilgi aldık. Çok verimli geçti. Benim için de e, son olarak cümlemi kapatmadan önce e, bu sektörde öncü olan e, ve özellikle yakından takip ettiğim Sayın Ali Gökçiler'in e, söylemiş olduğu bir söz var. Güzel şeyler beklemeye değer. Biz de kısa vadede şu an için güzel şeylerin olabilmesi adına bu gibi projelerimizi daha çok yapacağız. Hı. Ve İnşallah, sizin gibi güzel. aracı kurumlarımızla da bu TDA hakkında sakın... ne dersiniz? TDA hakkında şu şekilde, TDA ile daha önceki projelerimizde de çalışıyorduk çok verim aldığımız, çok keyifle çalıştığımız bir kurum. Bizim için güven esaslı ve aracı kurumlarla biz bu satışlarımızı yapıyoruz. TDA'nın bizim için çok ayrı bir yeri var. Bütün projelerimiz için de öyle. hem ekibiniz hem siz enerjik, verimli olarak e, sürekli olarak bütün projelerimizde özen gösteriyorsunuz. Satış sonrasında da yine aynı özeni gösteriyorsunuz. Biz sizden çok mutluyuz. Çok memnunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ediyorum davet ettiğiniz için. نحن كثير بنتشكر الأستاذ على المعلومات اللي أخذناها منه بخصوص آه، المشروع. آه، مثل ما شفتوا انتم نحن ناقشنا عده امور يعني مثل مثلا موضوع ارتفاع سعر الدولار آه، ناقشنا كمان امر ثاني مثل مثلا المنطقه السنيور شو وضعها شو فيها ليش الناس احيانا بتحاول انه تقول السنيور جيده او غير جيده بهي الشكل بهالطريقه حاولت انقل استفسارات الناس لسيد أوكان بخصوص هذا الموضوع ف آه، ان شاء الله تكون المقابلة عجبتكم ومثل ما بقول لكم اسعار هذا المشروع بتلاقوها اسفل الفيديو وجميع الروابط الثانيه اللي لها علاقه بهذا المشروع ممكن تلاقوها كمان اسفل الفيديو ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله